いきますよ青鳥では珍しくお琴が登場いたしますそれではご覧ください東秀祭です